Hello and welcome friends C language सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है सी लैंग्वेज की क्या सीखने वाले हैं नया आइए आपको बताता हूं सबसे पहले तो यहां पर कोड डॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूं क्योंकि यहां पर हम करेंगे कोडिंग और यहां पर सीधा-सीधा मैं मेन फंक्शन बना लेता हूँ तो ये मेन फंक्शन मैंने बनाया एंटर करके नीचे आएंगे यहाँ पे करली ब्रेसेस को ओपन करेंगे अब हम एक कैर नाम का डेटा टाइप लेने वाले हैं सी लैंग्वेज में कैर डेटा टाइप होता है पाइथन में भले ना होता हो और यहां पर s और यहां पर एक एरे बना रहे हैं जिसकी साइज हम रख रहे हैं 10 ठीक है यानी इसमें 11 कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं यानी s नाम से कैर डेटा टाइप का एक वेरिएबल हमने बनाया s नाम से कैर डेटा टाइप का एक वेरिएबल हमने बनाया जिसका नाम है s ठीक है और उसकी साइज हमने रख दी 10 समझ में आई बात अब यहां पर मैं क्या करूंगा लिखूंगा प्रिंट क्योंकि सी लैंग्वेज में तो प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट ही लिखा जाता है और यहां पे लिख देता हूं एंटर अ स्ट्रिंग ठीक है स्ट्रिंग का मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर जैसे किसी का नेम हो गया रूट नेम हो गया ठीक है या कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर जो है स्ट्रिंग कहलाता है और यहां पे इसे टर्मिनेट कर देंगे टर्मिनेट करके जैसे ही नीचे आएंगे तो इसके बाद हम क्या लगाते हैं स्कैन अप लगाते हैं स्कैनअप अगर हम नाम एंटर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं स्कैन लेकिन तो ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं लगाऊंगा गेटस क्या लगाऊंगा गेटस ठीक है और यहां पर ब्रैकेट को ओपन करूंगा और यहां पे क्या देना है हमें यहां पर हमें देना है s s को प्रिंट करवाना है क्योंकि हमने s ही तो दिया है s नाम से वेरिएबल बनाया तो इसी को प्रिंट करवाएंगे यहां पर टर्मिनेट करेंगे और प्रिंट करवाएंगे तो यहां पे आप लिखेंगे प्रिंट ठीक है तो ये लिख दिया प्रिंट और scanf की जगह हमने लिख दिया गेटस ठीक है और क्योंकि हमने यूज किया स्ट्रिंग ना इसलिए हमने गेटस लिख दिया अगर हम स्ट्रिंग नहीं यूज कर रहे होते तो गेटस नहीं लिख पाते लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर अगर हम इंटीजर लिखते हैं तो परसेंट डी प्रयोग करते हैं अगर हम फ्लोट लिखते हैं तो परसेंट एफ लगाते हैं लेकिन यहां पर क्या लगाएंगे तो यहां पे लगाएंगे परसेंट एस ये केवल स्ट्रिंग के लिए यूज होता है केवल और केवल स्ट्रिंग के लिए ठीक है यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे दे देते हैं एस यानी एस को करवा देते हैं प्रिंट तो ये एस हमारा प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर इस ब्रैकेट को कर देना है क्लोज एक बार इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं क्या होता है यहां से जाके कंपाइल पे क्लिक करता हूं यहाँ पे पहले सेव करेंगे इसको तो यहां पे S T R I dot C के नाम से सेव करता हूं तो ये सेव हो गया और कंपाइल भी हो गया और यहां से क्या करना है अब आपको बिल्ड पे जाके रन करवा देना है तो जैसे ही रन करवाएंगे तो ये कह रहा है इंटर स्ट्रिंग तो यहां पर S T R I N G N छूट गया है ये एन लगा लिया हमने अब यहां पे इंटर स्ट्रिंग आ रहा होगा ये देख सकते हैं यार है तो यहां पर कोई एक स्ट्रिंग हम एंटर करेंगे पहले इसको क्लोज करता हूं दोबारा से एक बार रन करवा देता हूं तो कंपाइल तो कर ही चुके हैं ये से करके रन करवा दिए तो देखिए ये पूरा स्ट्रिंग आ गया अब यहां पे एक स्ट्रिंग एंटर करता हूं जैसे मान लीजिए मैंने एंटर किया आर ए एम तो राम जो नाम है इसमें तीन कैरेक्टर्स हैं तो ये स्ट्रिंग हुआ कि नहीं और एंटर करेंगे तो यहाँ पे राम प्रिंट भी हो जाएगा तो यूजर से स्ट्रिंग एंटर करवाना हो तो आप ये काम कर सकते हैं परसेंट एस का क्या यूज हुआ अब आपके समझ में आया होगा कि परसेंट एस फॉर्मेट स्पेसिफायर का क्या यूज होता है और गेटस क्यों लगाते हैं सी लैंग्वेज में क्लियर ओके okay.